قصيدة الهوى في كل الفصول للشاعرة دكتورة أمال العرب في كل الفصول يفتح في فؤادي أبواب الشوق في كل الفصول يفتح في فؤادي أبواب الشوق لخيالك المستريح دائما فوق وسائد حلمي لخيالك المستريح دائما فوق وسائد حلمي وفيه وفيه تزهر أغصان الحنين وفيه تظهر أغصان ففي فصل الربيع ففي فصل الربيع تغرد العصافير مع نسيم الهواء وفي فصل الربيع تغرد العصافير مع نسيم الهواء الذي يهب على نوافذ دربك وفي فصل الربيع تغرد العصافير مع نسيم الهواء الذي يهب على نوافذ دربك وزرعت الورد وزرعت الورد وازدهرت في أرض حصنك وزرعت الورود وازدهرت في أرض حصنك وحين الشتاء وحين الشتاء وهطلت الأمطار خلع حدائق الهوى وحين الشتاء هطلت الأمطار على حدائق الهوى وحفرت في بستان الصبابة جداول العبور وحفرت في بستان الصبابة جداول العبور إلى بوابات قصره حتى يتم اللقاء حتى يتم اللقاء بعيون وصلك ونمت في الوجدان ونمت في الوجدان سجون من كثرة الغياب ونمت في الوجدان سجون من كثرة الغياب على مدى العشاق في عرشك ونمت في العجدان شجون من كثرة الغياب عن مدائن العشاق في عرشك ولم يتم الصلح إلا مع قدوم طيفك ولن يتم الصلح إلا مع قدوم طيفك وتتراكس الرياح وتتراكس الرياح مع زخات الأمطار على بساط وطنك والثرى في الرياح مع زخات الأمطار على بساط وطنك وفصل الخريف وفصل الخريف تركض موجات الهيام مع تساقط الأوراق في روضات عشقك وفصل الخريف تركض موجات الهيام مع تساقط الأوراق في روضات عشقك فصل الصيف وفصل الصيف تغني النوارس مع أشعة السفن على أمواج بحر وفصل الصيف تغني النوارس مع أشرعة السفن على أمواج بحرك وتداعب شعاع الشمس وقت الضحى وتداعب شعاع الشمس وقت الضحى ستائر الولا في صدرك وتداعب شعاع الشمس وقت الضحى ستائر الولع في صدرك مع تحيات دكتورة أمل العربي